Sraith Pictiúr 20. Tine sa Teach. Oíche fhuar gheimhriúil a bhí ann. Chríochnaigh an dioscó áitiúil ar a leathuair tar éis a dó dhéag. D'fhág Áine an club agus shiúil sí abhaile. Shroich sí an teach ar a haon a chlog. Bhí sí fuar agus las sí tine deas mór Shuigh sí síos in aice na tine. Tar éis tamaill tháinig ocras uirthi. Bheartaigh sí bia a dhéanamh. Shiúil sí isteach sa chistin agus thóg sí friochtán ón gcófra. Chuir sí ola sa bhfriochtán agus las sí an gás. Nuair a bhí an ola te chuir sí sceallóga sa bhfriochtán. Thosaigh sí ag éirí tuirseach. Bheartaigh sí dul chuig a seomra codlata. Luigh sí ar a leaba. Thit sí ina codladh chomh luath is a bhuail a ceann an piliúr. Rinne sí dearmad glan ar an bhfriochtán. Sa chistin, phléasc tine sa bhfriochtán. Líon an chistin le deatach dubh dorcha. Dhúisigh tuismitheoirí Áine de gheit. Bhí an deatach anois ar fud an tí. Thosaigh Mam ag casachta. Ghlaoigh Daid ar na seirbhísí éigeandála ag lorg cabhrach. Chuaigh Mam go seomra leapa Áine. Bhí sí gan aithne gan urlabhra sa leaba. Rinne Mam athbheochan cardascámhógach uirthi. Tar éis tamaill bhig tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair. Thosaigh an lucht dóiteáin ag iarraidh an tine a chur faoi smacht. Chuaigh lucht an otharchairr i gcabhair ar Áine. Cuireadh ar shínteán í. Dúirt a Mam go mbeadh sí ceart go leor. Tugadh go dtí an ospidéal í. An lá dár gcionn bhí an ghrian ag taithneamh. Bhí an teach scriosta. Thíos staighre briseadh na fuinneoga agus doras an tí. San ospidéal bhí Áine ag caint leis an dochtúir. Dúirt an dochtúir go mbeadh sí san ospidéal ar feadh cúpla lá. Tóg go bog é, arsa an dochtúir léi.